المكتب الإداري لأعمال نجوم وفنانين وغيرهم شركتنا هي الأولى والرقم الصعب لسنا الوحيدون ولكننا في القمة على مستوى وخلوتنا وشلون شلون يتشاو وشلون شلون شلون شلون لمتابعة جميع الحفلات والسهرات الكاملة على قنواتنا على اليوتيوب وشلون شلون إدارة فنانين ونجوم أوروبا هسه هالأذان عندنا صار راح بيطبيته بإدارة فراس ابن حلب شخصيا